آهنگ شماره 79 آی امان آهنگ فومن هست تقدیم به همه فومنی عزیز سی بمول و می بمول دمون هست از لا شروع میکنیم لا لا لا لا لا لا سی لا ر ره، تو، سی ره، تو، سی، لا ره، تو، سی، سی ره، ره، تو، سی ره، تو، سی، لا یک، دو، لا، لا، لا ره، تو، سی، لا ره، ره، تو، سی ره، تو، سی، لا ره، تو، سی، سی ر ره، تو، سی ره، سی لا ر ره تو سی ره تو سی لا ره تو سی سی ر ره تو سی ره تو سی لا می بکار فا سو فا من فا سو لال، سی، لا ما لا یک دو سه چهار پنج شیش به فاصله زیادی باید داشته باشم تقدیم همه شما عزیزان